во однос на, на платата, која што се исплаќа од страна на работодавачите во висина од 10.000 денари, која што важи за текстилната и кожарската индустрија во Република Македонија, имаме информација дека овие средства не се исплаќаат на трансакцијска сметка, туку кое што според законот мора да биде испрактикувано исплаќањето на трансакцијска сметка, но дел од вработените се жала дека а, во висина од 1000 денари се враќаат назад кај работодавачите кои што се прекршуваат сите законски регулативи. Затоа треба да се знае дека а, дека исплатата на платата е гарантирана со законот за минимална плата и мора да се соодветно со тоа и сплаќањето да биде само на трансакцијска сметка, а за тоа дека работниците во овие, ова индустрија работат по, од 8 часа и повеќе, тоа е точно и факт, но сепак имам информација, еве моментално во прилеп, можам да истакнам дека кое што е странска инвестиција од страна на на американската влада, која што беше поддржана и од владата на Република Македонија, отиш Алин Прилеп во фабриката за автомобилска индустрија Гентер, а вработените во таа фирма веќе почнаа да работат 12 часа, кое што е на прекршување на законот за работни односи, но исто така и прекршување на останатите законски регулативи. Затоа треба а, а, трудовата инспек... државната трудова инспекција во своји раце овие да ги преземи и да, да вистина да, за да стане и од за спаноста и да почне веќе полека да ги применува законските регулативи кои што ги прекршуваат правата на работниците